عليكم ان شاء الله طيبين معاكم عبد الله من برنامج Saudi Reporters ايوه كده يا وديع واذا انتم جدد لا تنسوا تسووا subscribe عشان حتيجي محتويات رائعه ما قد شفتوها من قبل وخلينا نخش في الزبده كلمتين موسم الرياض الرياض هي اكبر مدينه في الشرق الاوسط يعني ما صورت كويس اوكي يعني موسم الرياض حيكون اكبر موسم شاهده الشرق الاوسط <laughs> فيها 12 zones وفعاليات كثيره ومختلفه لدرجه لو نقسم كل الفعاليات كل يوم فعاليه حتاخذ مننا 3000 يوم حتكون في عروض حماسيه من الاكشن خفه اليد مطاعم مقاهي عرض سيارات <laughs> وكل هذه الفعاليات مجتمعه في منطقه واحده موسم الرياض وما نخبي على بعض كلنا نعرف فرقة اسمها BTS السلام عليكم بي تي اس هم ما يعتبروا أشهر فرقة كورية في كوريا يعتبروا أشهر فرقة في العالم حد اليوم يا عبد العزيز انك تروح لموسم الرياض تحضر حفل BTS وتاخذ سيلفي معاهم بصورتي هذه وبالتوفيق بدك بالك طيبين ان شاء الله كلكم تكونوا بخير محمد صراحة اليوم مرة حماس واليوم يعتبر يوم تاريخي ليش؟ لأنه أول مرة في الحياة فرقة BTS حييجوا السعودية وعندما أنتم عارفين قد إيش الناس مرة متحمسة لبي تي اس زبدة الموضوع كذا رد فعل الناس أول ما وصلوا رياض فرقة بي تي اس حيقدموا الحفلة في استاد الملك فهد الدولي وكل التذاكر انباعت يعني 70 ألف شخص حيكون في الحفلة صراحة حيكون شيء wow. <laughs> وزي ما جيب ريبوتز احنا مهمتنا في هذه الحلقة مهمة واحدة انه نصور احلى سيلفي مع فرقة بي تي اس مع صورة عبد الله هل انتم جاهز؟ انا دائما جاهز وصلنا الرياض صراحه الاجواء مره يحمس شفت كثير ريبورتز وصلت تصدق في ريبورتز قاعد يستنوني وانا في المطار والله العظيم انتوا رهيبين ضيعنا السواق ضيعنا السواق وين السواق فالان رايحين الفندق عشان غير عشان تعرفوا ما دام انت في الرياض لازم تسوي نفسك كانك من الارميز يلا مسافير شوفوا ريفوتز الان ال ticket جاهز اللبس جاهز كاننا خلاص من كوريا جايين طازه بس زبده الموضوع زي ما تشوفوا انه BTS هم عباره عن سبع اشخاص كل واحد منهم عنده شخصيه مختلفه وكل واحد عنده صبغه مختلفه لون فتعرفوا <laughs> عبد العزيز راح هنا وما يصبغ شعره let's do this لا لا بالله كيف بالله كيف بالله كيف بتسميه لا لا بي تي اس ممكن اشبه جي هوب ايوه ايوه ايوه يعني انت بس تحبوا الاجانب يلا خلينا على الملعب يلا بس دوس زي ما تشوفوا الان متجهين ل BTS فعبال ما نوصل هناك لازم اقول لكم معلومات عامه عشان تستمتعوا بالفيديو بس قبل ما نبدا حابب ارحب بالانسان الخطير كان يو سي بي تي اس لا بي بي تي اس بي تي سي اس لا BTS بي تي اس BTS yes الان رايحين ل BTS للي ما يعرف مين هم BTS هم زي ما قلت لكم هم عباره عن سبع اشخاص الان حقول لكم اساميهم جون كوك تي يونغ جيمن <laughs> جي هوب نامجون الله شكله اساميهم غلط يوغي وجن فصراحه متحمسين نشوفهم اليوم بس اقول لكم شيء مره حلو عامه الاضافات البسيطه تعني الكثير لدرجه موسم الرياض قبل ما BTS يجي الرياض موسم الرياض مغطين كل مدينه الرياض بلون بنفسجي على اساس BTS هم شعارهم اللون البنفسجي هذه الصور دحين خشينا في استاد الملك فهد زي ما تشوفوا هو قدامنا الان شوفوا كيف سيارات مره زحمه مره حلو بيني وبينكم هذه اول مره اجربها انه احضر concert فما اعرف كيف حيصير بس صراحه يعني من الاجواء اللي جنبي كل الناس متحمسين انا متحمس فيلا يلا بي تي اس بي تي, بي تي اس يبغى يكون الاجواء حماس يا فخر امه تعالي من جوا البستان تعالي يا فخر امه تعالي إيه ليلى ليلى يا ليلى يا ليلى حبيبي حبيبي انت بزواج ولا اسمع دحين احنا رايحين بي تي اس غن انت غني ترى انا اعرف آه يلا اسمع اسمع 3 2 1 والله في والله ارميز ارميز اكتبوا تحت بالكومنتات والله في كذا انت ما تعرف انت خليك على شجره ما ادري ايش اهلا لقينا ريبورترز واتساب واتساب تعجبني المعلوميه العامه متابعيننا احنا نسميهم reporters متابعين BTS يسموهم ارميز فريبورترز وارميز يتحدون سوا اليوم حيصنع التاريخ مع موسم الرياض لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا ما نعرف رايحين بي تي اس ولا السلام عليكم هلا والله كيف الحال؟ حبيبي رايحين بيتاس ولا كيف؟ اسمع حختبركم اذا انتم من بيتاس اللي يتابعوا بيتاس ايش يسموهم؟ تعجبني الان متجهين آه، زي ما تشوف الحين قاعد نمشي حنروح استاد الملك فهد زي ما تشوف هذا هو الطريق يوديك للكونسرت بس انا ترى في ريبورترز مره كثير هنا ف يعني لازم نستخبى يعطيك العافيه شكرا عفوا انتم ناس رهيبين كل ما اروح واشوفكم كل مكان يجيني شيء سعاده انه انتم كانكم جزء من عائلتنا مره كثير الناس عشان كذا يقولوا لكم لما اول ما تنزل تذاكر لازم انت اول واحد تشتريها لانه ما تعرف كل الناس يخلصوها في يوم واحد اليوتيوب حرام عليك كيف حبيبي؟ شو اخبارك؟ حلو والله ما فلوس هذول الريبورترز يلا تعالوا <laughs> يا طفشتي مني شكلك مره مره بس الله يحفظك وصلنا استاد الملك فهد زي ما تشوفوا هذا هو ال stage الان قبل شويه والله العظيم شفتهم BTS كلهم السبعه كانوا هنا قاعدين يسووا rehearsals وريهم الان المكان شو قد ايش كبير زي ما تشوفوا ريبوتز هذه هي كل الكراسي زي ما تشوفوا البوت تحسبوا ذا full. لا يا حبيبي احنا لسه دوبنا بدانا الناس قاعد يخشوا حبه حبه صراحه التنظيم شيء رائع هذا ال stage كله زي ما تشوفوا احتياس حيمشي كل هذا المكان لين هنا والناس كلهم حيكونوا حوالينهم واحنا حنكون هنا على اساس انه نبغى اقرب frame عشان انتوا تنبسطوا وال ARMYs ينبسطوا يلا سامعين الصوت؟ زي ما تشوفوا انا الان مع واحد من المنظمين حق BTS صراحه يعطيكم العافيه يا حبيبي حبيبي والله ما قصرتوا event رائع انت انت اجمل واحد اجمل من يجينا حبيبي الله يسعدك اتشرف زي ما تشوفوا اعزائي المشاهدين وريتكم ال concert في الصباح الان جاي وقت الليل تبي تشوفوا كيف الجمهور 3 2 1 واو my God شوفوا شوفوا كيف مره حلو دام رهيب معلومه ظريفه انا دوبي اعرفها زي ما تشوفوا دحين شايفين كل احد عنده لمبه معينه زي ما تشوفوا دحين الالوان ما هي متناسقه ما هي نفس اللون بس لما يبدا الحفله BTS الفريق هم يتحكموا في هذه الالوان حيحطوها ازرق فجاه حيكون كله ازرق يحط ابيض كله ابيض صح طيب. ما مات BTS زي ما تشوف الصراحه الناس مره متحمسين لسه ما بدا واحنا قاعدين ننتظر ولا قمه الفشيله وصلنا لين نص الفيديو وانا اكتشف انه دوبي ال tag لسه موجود <laughs> اوكي طيب اوكي مع السلامه <laughs> الواحد لازم يوثق المكان اللي هو فيه زي ما تشوفوا في بلايز في الموسم الرياض وايش في كمان ايش في عندنا؟ في عندنا pins وفي عندنا frame وفي عندنا مد اديني واحد بلوزه وواحد حق الثلاجه بالحب <laughs> يجمعنا زي ما تشوفوا كل دور يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا واللي بعدين بدي اسعيد فوق زيت ليتس دو ات قلب الرياح حب support from this thousand miles away, right? If you could give... بيناتهم كيف المنظر من فوق الان حنوريكم كيف المنظر من تحت وخلينا نصور سيلفي زي ما قال لنا اخونا عبد الله سيلفي مع بي تي اس يلا شيلات هي ولا ايش يا ولد؟ ايه <laughs> حفلة BTS رحت حفلة ما قابل الفرقة رحبوا معايا بفرقة BTS سامعين الفويسز هذول دحين الجمهور بس تعرفوا احنا خرجنا من الجمهور على اساس نشتري منتجات BTS زي ما تشوفوا السلام عليكم السلام كيف الحال؟ كيف الحال؟ اخبارك؟ والله بخير سلم على الناس يلا حياك قول لهم السلام عليكم السلام عليكم هلا والله كيف الحال؟ شو اخبارك؟ قول بي تي اس بي تي اس زي ما تشوفوا احنا الان في المتجر نادر حيظبطنا ببلايز يلا يلا قدام واحلى ما في الحفله ممكن تقول لهم ايش الخدمه اللي توفروها؟ آه، السلام عليكم اول شيء معكم عبد الرحمن مترجم الصم والبكم معنا شركه تقدر تسهل ذوي الاعاقه تسهيل دخول الحفله وطلوع الحفله واذا يبغون مترجمين للصم والبكم معهم مرافق من كل شخص يعني فريق كامل يرافقهم في الحفل وجوا الحفل. وصراحه عندهم جميع الخدمات وزي ما تشوفوا صراحه يعطيكم الف عافيه انتم رهيبين. حبيبي ان شاء الله عجبتكم الحلقه Reporters اذا عجبكم الفيديو اعطونا احلى like احلى subscribe سووا subscribe لهذه القناه لانه في محتوى جديد خفيف ظريف حينزل في موسم الرياض هذه القناه حقتهم واسمعوا اذا ما انتم مسويين follow لساد ريبورترز سووا لنا subscribe هذه القناه انت تعرف الواحد لازم <laughs> يظبط نفسه <laughs> وكونوا كما انتم و سلام